韩老师培训现场的奇葩教学方式。谁是共产党？ <laughs> 我才是。看一下事情全过程。好，然后后面的人往前点啊。到最前面来，怎么着？拨开人群，跟英雄一样，英雄一般都这样的，别动。谁是共产党？ <laughs> 然后这个人再扒开我，我才是对，走东西，走对，你要看那个镜头，我才是这种感觉，不，我才是这种感觉，明白吗？这种感觉，像革命烈士那种感觉哈。你要这样、这样、这样学习才是对的啊。